والله لقيته بالمناوبة مضروب الداخل جيته وصورته ومنين تتبع؟ قال لي نعم يقربوا لي وين تتبع؟ تتبع المناوبة وين تخدم صبراته باللي تعمل قال لي المهدي العربي هو الحاكم ايه ايه خلاهم يضربوا في بعضهم صورته وثبتته مو في حالات وين تجمع بالله؟ مناوبة مناوبة منوبة مناوبة غير خلينا وين تتبع؟ وين تتبع؟ وين تتبع بس وين تتبع مناوبة مش وقته يا اخوي هذا مش وقته مش وقته يا رجل اطلع اطلع يا رجل اطلع حول يا رجل مش حول يا رجل صور الناس يا رجل صورهم ايه بس ما يقولوش ما فيش بس ما يقولوش ما فيش اللي ما عنده شيء يطلع لنا خلينا والله ما هو وقته يا اخوي اللي ما عنده شيء يطلع لبرا خلاص يا عمر تبيش تتكلم مريض